Em dic Edward Graham, sóc un nord-americà d'Arizona i vaig viure a Catalunya per gairebé 10 anys. Després d'una ausència em trobo aquí novament i estic molt content de tornar a sentir i poder parlar català, perquè fora de Catalunya costa. I n'aprofito i m'ho passo molt bé. Us explico una història molt ràpida sobre com em va entrar el català eh, com a llengua que jo sento molt propera, molt propera. Torno enrere a la meva infància. Soc dels Estats Units, però soc d'una zona... Soc d'un poble que es troba directament a la frontera amb Mèxic. Es diu Nogales, Nogales, Arizona. Nogales, Arizona. Jo sóc d'allà. I sóc un producte d'una família mixta, d'un pare de família irlandesa escocesa, això, i jo sóc pell roig, doncs tinc tota la pinta d'un escocès. I de part de la meva mare, una família mexicana. Amb història amagada, eh? amb cognoms com a Barceló, cognoms com a Rodríguez, que es pensa, es pensa que aquesta gent és jueva, potser, criptojueva, jueva es diu Crypto-Jewish, però no se sap, no l'hem comprovat. I molt abans de venir a viure a Catalunya, a trobar-me aquí, a trobar-me amb una llengua per mi desconeguda quan vaig venir, jo estava preparant-me psicològicament pel terreny de, podria dir-li, el tango lingüístic que existeix quan dues llengües comparteixen el mateix espai. En aquest cas era l'espanyol i l'anglès. L'espanyol, que era la llengua de molta gent de família, però a l'escola pràcticament no valorada. De fet, menyspreada, no? Perquè els nens que venien de Mèxic, primera generació, no podien parlar espanyol a l'escola. Però també a fora, a fora, en llocs no supervisats, vaig veure el, el dinamisme entre les persones de llengua mare espanyola i com canviaven, canviaven molt ràpidament a l'anglès quan hi havia una persona de fora i així el procés, no? el procés d'autocensurar-se, el procés de canviar de seguida amb persones que potser fins i tot volguessin escoltar espanyol però estava amagat, cosa que vaig veure evidenciat molts anys després a Catalunya amb català. El que sabia d'aquella experiència és quan jo vaig anar als 17 anys a viure a Mèxic per un any, i vaig tornar parlant mexicà que la diferència bestial en les meves relacions amb la gent. Un cop que jo sapigués parlar mexicà, estava molt més sensibilitzat. De seguida em vaig adonar que la gent tria la llengua segons la identitat, que quan els bilingües estant junts han de triar la llengua d'ús més natural, però moltes vegades per defecte trien l'idioma dominant, i en aquell cas va ser l'anglès. I jo em trobava defensant el castellà l'espanyol o el mexicà, com vulgueu dir-lo, perquè vaig descobrir coses amb aquesta llengua amagada i vaig valorar per primera vegada pogués entendre les cançons que encantaven els meus avis. Podria entendre el llenguatge de cor de la meva àvia, de, de quan pregava o quan tenia por, quan s'emocionava, li sortia més en castellà. Irònicament, molts anys després em vaig trobar amb una mateixa situació, però on en comptes de defensar el castellà estava veient com el castellà també trepitjava l'ús del català. En molts llocs, i ja venia sensibilitzat, però sense esperar que l'idioma que jo defensava en Arizona podria ser el mateix idioma que es pot fer servir com a eina per apagar o amagar converses en l'altre idioma, en aquest cas el català. Tot i això, vaig triar el castellà des del principi per comoditat el primer any aquí a Barcelona, sense saber si continuava a viure aquí. Era molt més fàcil començar en castellà i la gent em va acceptar, em va tractar molt bé però un i altre cop em vaig trobar amb grups on bàsicament tothom parlava català i canviaven de idioma i em va donar la mateixa sensació de quan jo era un noi a Arizona i s'amagava l'espanyol. I em donava curiositat per descobrir aquesta llengua amagada. Si la gent l'utilitzava és perquè era el que, el que era més proper a ells. La peça clau que em va passar va ser quan jo em vaig inscriure amb un curs d'excursionisme a Nou i em vaig trobar amb un grup de 20 persones, tots parlant català espontàniament. Estaven donant tota l'explicació en català i jo vaig ser potser el número 16. I sabia, sabia el que anava a passar. Sabia que quan em tocava a mi, que tindria que dir, sento mucho, pero uy, no hablo catalán, lo entiendo y eh, mi nombre es tal i, i doncs tothom espontàniament van finalitzar les presentacions en, en castellà. Això va ser la peça clau per mi. No volia mai més que tot un grup de persones canviessin de llengua per mi quan jo ja hi vivia. Doncs començava molt de poc a poc, quan els instructors estaven apartats amb altres alumnes parlant en català, jo m'apropava i, sense dir res, escoltava. I després feia les meves preguntes i feia molt natural, en català. Com es diu això? i em deien grampons, mosquetons, i em començava a donar el llenguatge de les eines de la muntanya en català. Després d'això em, va, em vaig encorretjar i vaig fer un curs de parapent a prop de Lleida i vaig demanar a l'instructor que fos tot en català i vaig aprendre a fer parapent en català. Finalment, quan vaig tornar a Barcelona i em vaig trobar amb la mateixa situació de tota la gent que em coneixia en castellà encara que fossin ca catalanoparlants, una resistència brutal per canviar d'idioma amb persones que ja em coneixien. Vaig intentar esporàdicament perquè amb el català vaig arribar a un moment de desitjar i ser normal, sobretot ser acceptat com una persona normal en català. Vaig triar un dia a la setmana, un dia només, que va ser els dimecres, i vaig preparar tots els y personas que em coneixien, perruquers, persones que, yo que jo tractava, i vaig decidir que el meu dimecres anava a ser el meu de mercat y que l'anava a fer en català, el volia fer en català. I les setmanes abans vaig preparar les persones que ja em coneixien en castellà, vaig explicar així, mira, los miércoles yo hablaré en catalán, solo en catalán, quiero practicarlo y necesito mejorarlo y lo quiero mejorar. Tú me puedes hablar en el idioma que quieras, pero los miércoles, si tú quieres que yo te responda, si tú quieres que yo te compre, deberías hacerlo en catalán. Y tots em van dir que sí, tots. Però de la paraula a l'acció va ser una transició. No era gens fàcil per ells. Eh? I vaig veure-ho. Vaig veure-ho perquè ja coneixia aquesta gent i ja em coneixien a mi això em va donar un apreci molt gran per l'esforç que feien ells, eh? veure'm d'una altra forma. Amb alguns, que era gairebé impossible, vaig canviar de botiga i vaig començar de nou amb un altre. Però amb altres, amb els que m'estimava i tenia relació molt bona, tenia que trobar una altra solució. I amb una en particular d'un tot a 100 vaig anar un dia, després de molts dimecres fracassats amb ella, que acabava parlant només castellà amb mi. Un dia vaig anar amb un saco de monedes, de pessetes, i vaig fer la despesa allà amb ella aquell dia de potser uns 40 euros, però en pessetes. I vaig pagar, però amb les monedes més petites. I li vaig dir, i s'estava fent la cua eh, de gent que m'estava esperant que pagués, mentre jo contés, contés, contés. I la tia es desesperava i li deia, ho sento molt, carinyo, però avui Avui no m'has mai parlat en català i avui, per recordar-te que ets molt pessetera amb el teu català amb mi. I va trencar alguna cosa d'ella i em va començar a parlar català i em deia i sempre que vulguis et parlaré en català, però mai més em facis això, si plau. I aquest nivell de consciència em va entrar. I sense voler, sense pensar-ho, sense plantejar-ho, em vaig convertir en un defensor del català. El català no és una llengua difícil. Quan les persones diuen que és difícil, es poden referir a l'ortografia, potser sí, mm, però no és més difícil que el portuguès, no és més difícil que el francès. A l'italià ben parlat no és més difícil que això tampoc. El que el fa difícil és el dinamisme d'un entorn on hi ha una opció.